Oh, kenapa dia sana? Kau Agak ni tu Tanjung. Tunggu Cek, cek bini ke dia? Ha? Bukan cek bini ke dia? Oh. Anak. ha? Anak dia kampung Melayu lah kali. Kampung Melayu? Oh, tak ada orang ah, Anak dia kawan orang Melayu. Oh, iya ke? Cina. Oh, Cina anak ah. Tak, anak oh. tu. Oh, mak dia tu Melayu berarti ni. Lah. Hmm. Tak, kau dengar dia kahwin lagi? Saling. あ大丈夫